Dobar dan, ja sam Martina Kamuće, predsjednica Kluba samozastupnika i članica udruge Zvono pod, pod dijom udrugom organiziramo klubistom po temu mi možemo sve. Nalazimo se u Bjeliću. Udruga se samozastupnika vidi bavi pravima sa intelektualnim teškoća i zagovara prava osoba sa intelektualnim teškoćama, pogotovo iz konvencije o pravima osoba sa, sa invaliditetom. Vidim, nadam se da ćemo kasnije rimasti Federico Imano ne spraviti o tome koja se prava ubiti krše osobama sa intelektualnim teškoćama u Hrvatskoj. Sada, nakon kada tražimo posao, sam tražimo posao, teško nas e, prime. Misle da mi to ne možemo, ali treba nam dati neku priliku, neku priliku da vide oni da mi to možemo. I sad nedavno smo bili na, glasati prije nismo, prije nismo, mogli glasati, a sad smo glasali. I to, i to nam se oduz, oduzimalo, a sad smo mogli glasati. Iskreno mislim ako se osobe sa poteškoćama nečim sami pokazati, sami izboriti svoja prava koja imaju po zakonu, da ih neće pa tako ovako Ja, ja ne znam e, naše gosti iz Osijeka, a ovdje iz Valpo i Belišća, ljude koji su doista izborili za puno stvari. To je početak. Ja se nadam da će uspjeti dalje u borbi za prava koje su nam oduzete. Znači njima ne treba ništa dati, samo treba priznati pravo koje neko mogu uzimati. Pravo na školovanje, pravo na poslovnu sposobnost, pravo na brašnu zajednicu. Ono što ja mogu reći iz svoje struke i iz područja kojim se ja bavim, da se stvari mijenjaju na bolje po pitanju osoba sa invaliditetom. Prvo, ono što je najznačajnije je da se smanjuje stupanj institucionaliziranja, to znači da se domovi se zatvaraju faktički i ide se u druge vidove pruženja usluga. To je ono što je projekat koji je u punom svom zamaku sada, a ulaskom u Europsku uniju mi smo i da ne kažem, još i više gurnuti u te neke procese koji su kod nas i započeli prije ulaska ne treba zajednica ništa posebno davati, samo treba priznavati osobe s invaliditetom jednake. Martina nije mogla završiti srednju školu. Zoran nije mogla završiti srednju školu. Zašto? Mislim da je ova, lijepo mi drago mi je da imamo ovdje predstavnike ovaj, državnih institucija i grada. Mogu reći da se nešto promijenilo od dana kad je Martina nije mogla upisati srednju školu, na koju je imala pravo. Ona je imala pravo. Danas se ipak nešto promijenilo. Imamo jednu mladu djevojku koja je u drugi razred u školu u Valpolu. i nitko se mi usudio skratiti to pravo. Mali pomaci postoje, a ono što je bitno, ja mislim, i to je na, klubu samozastupnika zastupnika i nas koji smo prijatelji kluba za, zastupnika, da kažemo, a osobe s invaliditetom ne traže nikakva posebna prava je e, kada će se e, ukinuti e, da, da, ova, da ova osoba sa, poteškoćama ma sa invaliditetom da uopće nemaju skrbnika kada će se to ukinuti? Pa vjerojatno se neće ukinuti e, u potpunosti. Znači, kao, što rekao, će ići individualno. Znači, zavisno od studija. Je da način ko će to pitan. To vam ja u biti pitam. Na primjer, ako se ja želim fotografirati, ja moram pitati skrbnicu da se ja smije foto, fotografirati ili ti ne smije. A, ali zbog čega moram nju pitati kad ja to zbada, da nam sam, da te, ja to želim i ti se ne želim. Tako i, i, tako i na mnogim životnim pojima. Mnogi je dolazni u Republici hrvatske krše prava sa osobama sa invaliditetom. To je moguće, da. Postoje i, i, i takvi, uh, i slučajevi, pa bi ja eto volio da se to malo pa ja samo mogu pozvati da se to prijavi. Mislim, e, eto, ja sam sam tao taj primjer i mhm. eto, tako da svi skupa Ja sam Hvala. Što se tiče poslovne sposobnosti i cijele te problematike, to je tako jedno složeno područje koje će biti posebno tretirano E, iako to spada pod obiteljski zakon koji se sad mijenja, to područje se neće mijenjati jer zahtjeva puno više rada, truda, ulaganja, rasprava i tako dalje, ali u svakom slučaju smatram da se ljudima treba vraćati poslovnu sposobnost, ako ne u cijelosti, a ono bar u svim segmentima života, možda, ne znam, u pojedinim segmentima ne, ali to, to se to na individualni pristup. Znači, svako je osoba sa određenim problemima, i poteškoćama, pa će se individualno pristupati. I e, u novom zakonu se sad predlaže ukidanje potpuno lišavanja poslovne sposobnosti, ali niti u jednom trenu ne govori kako će ona, on Тайзаком отсигурати фотошку. Човеку, где конвенция каже да се може, да държава треба осигура поддршку која ќе помош особама sa invaliditetom da ostvare puno poslovnu sposobnost. Evo, na primjer, ja sam išao u, u školu, osam godina. U, gore, gore na kap. Gore, dole, gore, mislim. I kako si to savladao? Pitajte mi mamu. Mama ga je nosila. Mama ga je nosila. <laughs> Не, имам исто така ситуация. Той е мой радът е бил то тотателно да разпусти радът. И има толкова голямо глави, то ето бил бето. Да не е политика, моя присилен, да ми спусти разът, а и као учителите не се прихватят. Да крайно сме учители, тога прихватили, да може да крайно будем мухи хвалят и да ви признали. Onda sam se smio i od muhe nisam tio otištao ali smio mi rekli, odi baš u plaži jer, je te mučio. Četiri godine je mučio, kaže, nećeš ti završit, još ove četiri godine. Ali ja sam pokazao i završio sam. Ja sam završila pletačku. Gdje se ja sad mogu zaposliti kao gledačica. A znate šta je još najgore? Komisija je odlučila da ću ja biti pletač, ali imam problema sa motorikom. Kako ću ja... <laughs> Kako to je terreno praticamente teneva kukicesine još uvijek se nude uran abucar prodač cvjećar, a i cvjećar nekako, ali bezjedno je da se da ljudima nosi nude znajući, aha, Он читал, он видит, начинает, и наконец дойдена до до сестра. И то я яко-яко жалуюсь. А мы не понимать, что, что, что наш гад, как он мог гад помочь? попитан образован или на игранима нека нека стран. Убежище этим да не получили никаква услуга звон. Да и да и град може како помощ. Што се тиче самого образование, значи обченето. Образование, да, kreće od sa, državne razine, država je zadužena za to, nakon toga idu županije i onda dolazi do grada. Grad kao institucija nema direktno e, utjecaj na sami sustav, znači obrazovanja, na, programe i to sve. Ono što grad može, pripomoći, znači, kao što ste pričali u Valpovu nije bio lift ja ne znam u Velišću u osnovnoj školi je biti, još uvijek nije, tako? Nije. to, su, neke one prepreke e, gdje grad zajedno znači sa, drugima može uskočiti i pripomoći da se, to riješi e, e, na taj način, kažem. Što se tiče samih programa i obrazovnog sustava, tu grad kao grad malo može učiniti, može zajedno s vama inicirati i, slati znači, i apele i, na ministarstvo i tražiti neke izmjene, dopune, prilagodbe, znači da, da vama bude jednostavnije e, i, i bolje. Evo, ja mislim da, da, sam ti malo ovaj uspio uh, odgovoriti. Da, da, da, ali... Mislim da grad može napraviti još nešto. Pored tih nekih tehničkih stvari, može raditi na tome da se osiguravaju sredstva za asistente. E I da je to jedna direktna podrška u ostvarivanju prava i potreba djece. Znači, i da se pomogne jednom učeniku, jednoj osobi, već se je napravilo nešto. Znači, to je nešto što direktno ima veze s gradom. Znači, osigurati boljitak života toj osobi u gradu. Da li je to prema... Znamo da naš susjedni grad Osijek, jedan takav projekt još nekoliko godina provodi, sve je veće, odnosno e, potražnja je sve veća i svake godine oni osiguravaju sve veći broj asistenata. E, to naravno da ovisi o fondu i proračunu, ali stvari u tome samo da se i u tom vidu grad može razvijati kao takav. Znači i takva neka materijalna podrška, ne samo u tehnici, nego i u kadru. Pa baš mi je drago da na stolu. Mislim da je jako bitno da komuniciramo, da se sve nalazi u glavama ljudi, da se mora mijenjati svijest okoline. Ne vrijedi se unutar jedne udruge žaliti na, vlastite probleme, nego treba osvijestiti javnost, a mislim da vi to jako dobro radite. Tako da e, stvari se mijenjaju sporo, ali se ipak mijenjaju.